Velkommen til en ny Kælderkøbing video. Selvom det er sommer, kan man jo godt arbejde lidt med modelbanen. Specielt på meget varme dage er det faktisk helt behageligt hernede i kælderen. Jeg har udvidet syringen til og fra skydebroen lidt. Man kan nu køre fra spor 1 og 2 på hovedbanegården til alle spor ved skydebroen. Det er bare at vælge. Når man har valgt ruten, sker resten automatisk. Det ser vi på om lidt. Jeg bruger gigabit til at styre min bane. Det tager lidt tid at komme ind i alle programmets finurligheder, og jeg finder efter mange år med dette program stadig nye smarte features. Lige nu har jeg startet en automatik, der kalder rundtur. Den sørger for at styre syv togstammer på hovedstrækningen mellem hovedbanegården og to skyggebanegårde eller undergrundsstationer. Samtidig kører der to tog i pendulkørsel til bjergkøling. Her kommer der en Bauer 194, en tysk krokodille. Den skal på værksted og have lavet service. Toget kører ind på spor 1. Herfra kan vi sende det videre på værkstedet. Det kan vi nemlig gøre fra spor 1 og spor 2 på hovedbanegården. Så er vi over i Windicapet-programmet. Vi peger på den tyske krokodille, højreklikker og vælger Sæt startpunkt. Efter finder vi en ledig plads i remisen, højreklikker igen, og vi vælger Sæt målpunkt. Vi får nu en pop-up frem, og vi kan aktivere ruten. Som vi kan se, så er den gul. Det første, der sker, er, at vognen kobles fra kræver selvfølgelig en teleskobling, ellers må man gøre det manuelt. Derefter starter motoren, og lokomotivet kører. Mens toget er i tunnelen, kan vi se, hvor det er, lokomotivet skal ende. Det er her i remissen på spor 3. Det er efter. Nu er lokomotivet kommet til Skyggebanegården, eller undergrundsbanen. Der er fire spor, man kan se, og programmet vælger meget fornuftigt, at vi kører på det frie spor. Mens vi venter på, at lokomotivet dukker op fra dybet, kan vi da lige nyde Dannebro. Og temperaturen i dag i Kælderkøbing, 22,1 grader, 50 procent fugt. Så dukker den op, den kører ind på spor 1. Og nu kører den hen og holder og venter på, at skydebogen kører stilling. Og Nu er skydebroen startet, kan vi se. De gule advarselslamper blinker. Og vi kører hen imod spor 1. Så er vi der. Yes. Og lokomotivet starter og kører ombord. Vi kører meget langsomt ombord. 8 km i timen. Og nu skal vi helst have blev den tvunget til at stanse på broen og ikke uden for broen. Sådan, det stanser helt perfekt. Og nu starter skydebroen igen, og den kører over mod den valgte plads ved remisen. Samtidig åbnes remiseporten. og lå dem til at køre stille og roligt ind i remissen. Herefter skal porten lukkes, og motoren skal stanses. Samtidig så vendes lokomotivet således, at det vender rigtigt, når vi skal køre ud igen. Afløseren er serviceret og står klar på opdelingsbordet. Det er en blå Vectron fra SBB. Igen peger vi på vores Vectron. Vi vælger sæt startpunkt, og herefter går vi over på spor 1 over på hovedbanegården, og vi vælger sæt målpunkt, og herefter trykker vi så på igangsæt. Motoren startes, og vi kører frem til skydebroen og venter på, at den kommer i stilling. Den starter nu og kører hen til opstillingsbordet for at hente vektoren. Sådan. Og vi kører igen stille og roligt ombord. 8 km i timen. Jeg tager ikke længere. Og skydebroen starter og kører hen til udkørselssporet. Så kører sig i land, og vi kører hen til udkørselssignalet. Og det sættes på grønt, så vi fortsætter. Så er vi i skydebanegården igen, og også her vælges det ledige spor. Igen meget heldigt. Toget kører nu ind i undergrunden. Kommer frem her igen. Og kommer op. Vi kører ind på hovedbanegården på spor 1, og vi kobler vognene på. Sådan. Lokomotivet skifter retning, og motoren stoppes nu. Så er det ved at være tid til afgang med et frisk serviceret Vectron-lokomotiv. Tak for denne gang, og god sommer til alle. Husk at abonnere på kanalen, hvis I ikke allerede gør det.